shaka, ikujulikana saa kile ambacho kilikuwa kimesababisha mamawe kukimbia, lakini alikuwa ni mjamzito na alizidi kukimbia namna hiyo. mbele kwa mbele, mama anakata Lakini huku upande wa pili huku nyuma watu waliulizana, umama atakuwa ameenda wapi? Mbona ametoka spidi ya hatari namna hii? Umama kuna kitu aligundua kwamba inaweza kuja kuleta shida, aidha kwa watu walioko katika kijiji hiki cha umunka Mama na kati akiwa ni mjamzito mzito Picha naita Amunsu au Evil Boy. Unaweza kupata katika mitandao ya atiaho.com Don Studio. Unajipatia vigongo namna hiyo. Mama anakimbia, alifika mahali amechoka, hawezi tena kwenda. Kuna mtu mmoja anaitwa Igogo Igo, Ijogo. Ijogo alimtokea namna hii. Huyu mtoto ambaye mama anakimbia naye akiwa tumboni, wanasema ni mwanayo. Sasa anataka anasema mimi ndio Ijogo, yeye anajiita the prim god from Umwaka. Nilikuona wakati unakimbia, nimekuja kupambana na wewe ili niweze kumchukua mtoto wangu. Ganga akafanya vitu vyake. Okirika. The child a woman anasema mtoto aliyoko kwenye tumbo lako ni mwanangu anataka afanye mandongoso Yeah. ilikuwa ni kizaazaa, sasa anamchomoa mtoto. Binti alipiga kelele, mganga akasogea. chegeo vitu natoka huko babla Sir. da binti kwa maumivu aliyopata alipoteza mtoto, alipoteza maisha pale pale. Sasa mganga anasema ijalishi na wai ikiwa motomoto kumchomoa mtoto. Fanya vitu hakuna mwanamke atakayefanya kitu, lazima achukue mtoto wake. kwani kana akapiga kwenye tumbo, damu inapanda. Sasa anamchomoa mtoto sasa huyu ni evil boy mtoto aliyezaliwa ni wa kiume akamnyosha kwa miungu hiyo hakuna wakuweza kuweza kupambana na Amusu. Amusu ndo kila kitu. Alimwita mtoto Amusu the evil boy. Sasa hali ya hewa ikabadilika pale kijijini. Kuna mganga Ijome wanamwita Izemo ya aliporudi kule kwenye eneo lake ambako aliachiwa eh, konde ili kwa ajili ya kuangalia mambo yale ya kimiungu, aligundua ule mtoto ameshazaliwa mahali fulani, na anamjua mtoto kabla hajazaliwa. Huyu mtoto alikuwa anatakiwa ateketezwe, kwa sababu huyu mtoto atakuja kuleta shida pindi atakaporuhusiwa mtoto huyo kukua. Sasa igojo amemchukua sasa huku wakamrejesha mtoto, ilikuwa ni familia yake, wamama wanasherekea kuzaliwa kwa ule mtoto, lakini mzee alikuja yuko wapi mtoto? Na wauliza nyewe. Anasema ni mtoto mpya aliyezaliwa, na mjua mtoto kabla hajazaliwa. before she was born. She's not supposed to get close to fire. Anasema mtoto huyo alitakiwa ateketezwe kwa moto. Anamjua kabla hajazaliwa. Kaweka vitu vyake pale, na maana anajua kinachoendelea. Ameshanusa mganga, nipatieni mtoto mara akashuka mtu mfano wa malaika. Yule malaika akamvua mwanamke, akampiga kitu Izemo habari yake kaisha. Yeye Ugo. The spirit goddess of amo kingdom. Yeye kingdom baby in that is my baby. mtoto aliyoko kundani ni mwanangu, yeye ndo atakuwa mwanga. As you heard him say, sasa the baby must not go near the fire. Na huyo mtoto hawezi kwenda kwenye moto, la sivyo, yani vinginevyo atakufa. Msije mkamsogeza kwenye moto hata siku moja, la sivyo atakufa. Check. Umesikia? will save this land in time of their distress. Anasema ndo atakayeweza kusaidia umji wetu. Wetieni akili. Yule malaika akang'oa. Da, watu wakachanganyikiwa. Miaka 15 baadaye katika kijiji kile cha Umwaka. Dogo ameshakuwa sasa, wa munsu dogo ni shida. yuko ndani ya msitu yuko katika mawindo cheki huku na kula yep. pita huku na kule amunsu halini tête cinq chalego kibaruana ndogo ni shida cheki hata zinavyoibuka babla Fear not, my son. Hautaki kuogopa mwanangu. I am Ojogo. Mimi Ojogo. The spirit God of Kingdom. spirit Kingdom. Greetings, my son. Salimia mwanangu. It is time Time for what? Ndio muda. Time to avenge the death of your mother. Akamwambia ni wakati wa kulipiza kisasi kwa ajili ya kifo cha mama yako. Your mother was married in Amazon. Many years after, miaka mingi kadhaa, people of Amazon, watu wa to this evil forest, waliingia kwenye msitu. She was a month pregnant she lived here as the only human being because I was watching over her. Condemned her to this evil forest out of injustice. Sasa yule Gojo akamwambia miaka kadhaa iliyopita watu wa Umweze walimwadhibu mama yako na kumpa adhabu kwamba anatakiwa afe she gave birth to you. Alizaa, alikuzaa wewe, lakini katika hali ya mateso sana. Kwa hiyo ni kama successor kwa upande wake, alimsaidia kuweza kuishi. Sasa yeye anachotakiwa kufanya ni vengeance. Alipiza kwa sababu machozi ya mama yake yamekuwa akimlilia kila wakati. Anasema machozi ya mama yake amemgusa moyo wake, na anachotaka amsuccess yeye, ampe nguvu ili aweze kulipiza kisasi kwa ajili ya mama yake. Na hawa watu lazima wateseke kwa ajili ya makosa walikuwa wamefanya. Sasa utakwenda Amazon ukapambane nao katika vita hii ili kufuta machozi ya mama yako ambaye alikufa. They are singing to crying. Taka mfanyie mambo, amjaza mauchao mganga anafanya vitu vyake kamjaza moto mwilini kumbuka mtoto atakiwi kuguswa na moto Bona Amunso Aise, piga ardhi, jaza mavimbola ya kutosha. babla kitu ikapanda namna hiyo imekuwa ni shida sayo mganga anafurahia jua yes hiyo kwale lirenen imejoro kurobu isina hali dada kana lombili imere ọrụ emekwara odogwu ịmawana dogu ọrụ emere odogwu kama imere ga-eme odogwu ime na ike dị egwu ama mee na abụ ọrụ abụ maka mgbe odogwu jebe ọgwụgwe mmụọ odogwu ebe mmụọ ude na awụ anụ budele budele sasa kuna bwana mmoja ambaye yeye alikuwa anasubiri kwa hamu kubwa mke wake aweze kujifungua ni mtu wa umwezi iko na babake wanasubiri mwanamke atajifungua sangapi Anasema mme wangu, Mungu amesikia kilio chetu. Yaani mkewe kajifungua watoto wawili mapacha, tena wa kiume. Asante sana Mungu wangu. Jamaa alicheka huyo. Aha. mara amunsu yawo we nani we nani minetwa musu mtoto wa neke The grandson of Umechupa. Mtoto mjukuu wa Emechupa. The supreme god of Umuna kingdom. Ni mtoto mlinzi wa Emeke kingdom nimekuja kuwateketeza nyie kwa sababu mlimuua mlim, mlim, mamangu. Hakutakuwa na amani katika nchi iwapo vitu alafu wanapotea. Halo, huyu ndio Musa. Watu kuu ni kilio. haru ni nini tena hii jamaa Sasa wanakijiji kuwa na furaha wajui kwamba kuna mambo yashatokea huko watu umweze kwa raha zao When the lion Sasa na binti moja mrembo kweli, takuna wajombo wajomba wamekuja kuchumbia huko no. Babla, kitu ya ukweli Omarita wazee walikubali ọ̀dà àtàwọn ọ̀dà. wọ́n á dùn sọ. ẹ̀ ṣáà àtàwọn Wajomba wanapiga pombe, wana wasiwasi. Halo, wajomba wamekuja kuchumbia kimila yo Kichaga yo babla yo. Mara binti akapigwa kapigwa kitu kaenda chini, bibi harusi. Mungu wangu, nini tena? Wewe usogee mkosi huu mara munsuya I am Amunsu. Mimi Amunsu. The son of Nneke. Mtoto wa Nneke. The grandson of Umechupa. Mjukuu wa Umechupa. Nimekuja kulipiza kisasi. Yeye yuko kwa Mungu Ojugu. I am here to destroy all of you. Nataka niwateketeze nyote. Aliposogea alikula. Oh. Akapotea chapa. Watu wamedata. I sell. Sell. Walidata. Jamani, ni nini tena hii? Ni kitu gani tena hii? Watu walichanganyikiwa. Halo. Ni kitu gani tena hiki? Jamani mwanangu, watu wanalia balaa. His wife. Ibenne my co midwife. And even the newborn baby come here and kill these two people. is gone in He said his name is Amosu, the son of the forbidden man. Yes, yes, yes, that is this. Is this is the son of the to man. son. I What see. Watu changing? ni kitu gani? Bwana harusi na bibi harusi ndio hivyo, imekula kwao. Mungu wa kijiji chetu, nini tumefanya? Watu kila mmoja aliondoka kimya kimya. Happiness is gone in the land. Furaha imeondoka katika mji wao. Happiness is gone in the land. Joy is gone in the land. Sasa Ojobo anafurahia kazi yake. Huyo hapa babako. Leta majibu. Cheka kweli kweli, Anunganga anamwaminia Haya, mambo haya. Huyo ndo Ojobo, anajiita Ojogo, aliupiga mtu natoa damu namna hiyo. Hiyo ni sehemu ya kwanza ya kitu anaita Evil Boy Amunso kutoka The Dawn Studio. Usikose sehemu ya pili ya kigongo hiki kama kawaida. Haya, itakuwaje sehemu ya pili ya kitu hicho naita The Evil Boy? Evo Boy kutoka The Don Studio. Unapiga 0755 17 17 unajipatia vigongo vyote vya moto. Wewe tu mboga moto, ugali moto, kama tia hii. People are dying, abugini yo, batara yae, chiye were